kanalo žiūrovai. Labas internete. Su jumis vyriška virtuvė. Arturai, ką šiandien gaminsim? Šiandieną pagaminsim pizzą grilyje. Pradedam. Pica prasideda nuo tešlos. Tešlai naudosime. Kilogramas miltų, pakelis mielių, valgomas šaukštas cukraus, arbatinis šaukštelis druskos, 50 ml aliejaus, 500 ml vandens vandens yra lygiai pusė tiek kiek turim miltų taip pica darosi pirmiausia miltus prasijojam tam kad miltai gautų degonės ir tešla taptų puresnė miltus prasijojam dabar pilam aliejų, mielės, cukrų, pilame vandenį. Labai svarbus momentas. Tam, kad mielės pradėtų e, veikti, e, druska dedasi paskutiniai eiliai. Dabar dedu druską. Tešla išmaišyta tada, kai ant sienų nebelieka prilipusios tešlos. Tešla turi būti atmušta, kad joje kiek galima mažiau liktų oro. Iš kilogramo pasidaro šešios picos. Pasirašėm gabaliukus picai. pasidarė tokius gaminukus, juos gali sušaldyti. Ištraukia iš kameros, padėję kambario temperatūrai, jie pradės kilti, galit drąsiai šaldyti ir turėsit iš karto pasiruošę paplotėlius picai. Tešlą paliekam 30 minučių. Kol tešla kyla, užkurkim anglį. Mums reikės aukštos temperatūros apie 270-320 laipsnių. Pilam pilną starterį. Dar labai svarbus momentas, tai padažas picai. Sigaminsim padažą iš pomidorų savo sulise. Česnako skiltelė, druskos, pipirų pagal skonį rapsų žolelių ir pagardykim raudonėlių. Turim išvirti taip, kad jisai pasidarytų tirštą. Padažą išviriam, išjungiam ir duodam jam atvėsti. Anglis pradegėm, pilam ratu aplink visą grilių. uždedam picos akmenį. Tešla pastovėjo pusvalandį, imam puošinį, pasidarom šonus, ratelius. Iškočiojom picos padą, jį padėjom popieriaus. Šitam grilyje nėra deflektoriaus. Tai popierius mums vaidins kaip deflektoriaus vaidmenį. Dabar parodysiu savo mėgstamiausią pizzą, tai yra baltoji pizza arba keturių sūrių pizza, grietinėlė. 200 gramų mocarelos. Bazilikas. 40 gramų čederio, 40 gramų mėlynojo pelėsinių sūrių ir feta 40 gramų. Pica paruošta, laukiam temperatūros. Grilis įkaito 270 laipsnių. Traukiam pizzą. iškepiam keturių sūrių pizzą. Paragaujam. Paragaujam. Taigi darai, kaip patikinti, ar pica yra iškepta. Kaip? E, ją pastačius galiukas turi nenulinkti. Tikrai Arturai. Einam gaminti, ką nors su mėsa dabar? Einam, padarysim ką nors vyriško. Surinkinėjam antrą pizzą, padažom. Mes nedarom tradiciškų pizzų, o tai, kas šovė į galvą, tiesiog tai yra vyriškos virtuvės, improvizacijos. Mozzarella. Bazilikas. Peperoni dešra. Kumpis. Grybai. ir paplėšom macarelos. Taigi turim vyriškos virtuvės improvizacinę pizzą. Iškepus pirmą pizzą pastebėjau, kad e, temperatūra smarkiai nukrito. Taigi dadedam anglės. Pasakysiu atvirai, kad vis tik tai pizzą patogiau kepti keramikui. Nes keramika temperatūrą laiko ilgiau. jo laikas antrai picai. Traukiam ir antrą pizzą. Vyriškos virtuvės pica. Tikra vyriška pica. Oho, kaip sausainiukas. Padarėm ir antrą pizzą tikra vyriška pica. Jeigu lygint veberį su keramika, tai vis tik tai keramikoje temperatūra įsilaiko geriau. Jeigu jums patiko šitas video, nepagilėkit, patinka. Jeigu nepatinka, mes e, būsim patenkinti, jeigu jūs e, parodysite šitą e, ženklą. Svarbu, užėjkit pas mūsų į kanalą, mes būsime jumis patenkinti. Prenumeruokite Vyriškos virtuvės kanalą, ateikite į Facebook'o grupę Pasaulio patekalai gaminame Kazanę grilyje, o dabar visiems skanaus ir iki. Iki.